تبقى الحقيقة بعيدة عنا هل يبقى الحق غائب هل نحن مستعدون للبحث اهلا بالشباب احلى سمير الحمد لله تمام اشتقنا لكم أحلى بسمير كيف صحتك؟ أنا كنت اليوم في مشوار آه، كاد ياخذ كل الوقت وكنت أتأخر لكن جاهدت كثير حتى أكون على الموعد إن شاء الله خير آه لا نشكر الله يعني كان الطريق شوي عري والسيارة كانت آه، يعني آه، تعطل عن الوصول على الموعد طيب الحمد لله نشكر الله آه احنا في لقائنا الماضي آه تحدثنا عن كمال الخليقة الله خلق كل شيء حسن وفي نهاية كل يوم من الأيام الستة اللي خلق الله فيها العالم كان يقول آه، كل شيء حسن فرأى الله أن كل شيء حسن آه، خلق كل شيء قبل خليقة آدم وحواء ولاحظوا ربنا رتب كل شيء من أجل آدم وجاء بآدم وعروسته وقال لهم تفضلوا البيت جاهز وكل شيء بدهم إياه ويحتاجوه موجود في الخليقة فكمال الخليقة كمال شيء رائع جدا خلق الشمس والقمر والنجوم وال والأرض والأشجار والنبات والأسماك والطيور كل شيء لخدمة ال الإنسان تعرف يا أبو سمير أنا نعم. أول مرة في حياتي بتخيل جمال الخليقة بهذا الشكل جمال كيف الله خلق الإنسان بهذه الصورة الرائعة وخلق الطبيعة من حوله بصورة جميلة جدا لخدمته نعم حتى آدم وحواء كانوا آه، يعني خليقتهم خليقة كاملة كانوا في منتهى الجمال والراحة آه، ما في شيء يزعجهم ما في مرض ما في ما كان في مرض ولا في موت ولا في عقد ولا في كل شيء موهد وقصد الله انه يكون ادم وحواء آه، اصدقاء له يعيشوا معه في ويعيشوا العمر يعيشوا باستمرار سنين سنين سنين سنين سنين ابد له عادي ربنا اصلا الملائكه عايشه كل كل الزمن وكان مرتب لآدم وحواء يعيشوا حتى أفضل رتبة من الملائكة اللي عنده لكن آه، الواقع اليوم آه، راح تشوفوا شيء آه، يعني مؤلم شوي لا يا أبو سمير خير يعني لسه كنا بالدرس الأول مبسوطين يعني ما لحقناش شو في؟ آه، أنتم عارفين كانت العلاقة بين آدم وحواء والله كانت علاقة حميمة وكان انسجام هائل لكن حصل شيء حصل شوك حصل صدمة معينة غيرت الأمور وما بدي آه، يعني آه، خسركم آه، عنصر المفاجأة رح تشوفوا رح نطلع مع بعض وتشوفوا منظر معين ولو انه مؤلم شوي لكن رح يعطينا الصورة الحقيقية للشيء اللي حصل وهناك رح نتعرف على كل شيء طيب. تفضلوا تعرف ابو سمير مكان جميل هون فعلا نعم بدي اقرا لكم شيء من فصل من كلمه الله في صح سقوط بيقول وكانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله فقالت للمراه احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه فقالت المراه للحيه من ثمر شجر الجنه ناكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر آه، الموضوع هنا أن الحية آه، كانت آه، كالمخلوقات الأخرى حيوان مخلوق عادي ما كان في مشكلة وثم بيقول الكتاب ان كانت احيا الجميع حيوانات البرية الحيلة مش غلط وليست خطية يعني هي بتعني الفطنة بتعني الحكمة إنما الشيطان استغل هذه الفطنة هذه الحكمة في الحية ودخل فيها ليسقط آدم وحواء في الخطية آه، لاحظوا معي يا اخوة كيف ابتدى الاغراء والسقوط في التجربة آه، الحية آه، قالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة الله ما قالش من كل شجر الجنة قال كلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر فهي غرست بذور الشك الشك لم يكن موجود قبل ولكن الآن ابتدأ الشك يشتغل في ذهن آدم وحواء لاحظوا حتى أن آه، حواء نفسها لما جاوبتها واضح الارتجاج الشك عمل شيء في ذهنها حتى قالت لا الله قال كل من كل شجر لكن آه، هاي الشجرة لا آه، تأكل منها ولا تمسها الله ما قالش لا تمسها لكن ابتدأت ارتجاج في في تفكير حواء لاحظوا في جواب حواء للحية بتقولوا أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا فقالت الحية لن تموتا أرادت أن تكذب الله لاحظوا كيف أرادت أن تكذب الله فقالت الحية للمرأة لن تموتا وهنا وقف آدم وحواء على مفترق طرق هناك طريقين إما أن يكذبا الله وشكا في عدالته في رحمته في إحسانه أو أنهم يطيعوا الله ويرفضوا تجربة الشيطان فكان وللأسف كان أن اختاروا الطريق الآخر اختاروا الطريق اللي يعصوا فيه على كلمة الله وصية الله ويمشوا في طريق الخطية مع الشيطان فسقط في الخطية زال إبليس يا إخوة بيكرر نفس القصة تشكيك في نفوس الناس عايزنا نشك في وجود الله عايزنا نشك في عدالة الله في رحمة الله حتى وصل بإبليس الآن أنه يشكك البعض بصحة الكتاب المقدس حقا كتابكم غير آه، محرف آه، وأيضا بشكك في أشياء تاريخية ثابتة مثل صلب المسيح حدث تاريخي مشهود له يشكك إبليس الآن فيه أنه معقول المسيح يصلب أحقا يصلب أيجوز أيمكن والشك الآن بعم كل البشرية في كل شيء شك في وجود الله شك في عدالته في رحمته شكوك الناس في بعضهم البعض بالذات الشك غرس إبليس وما زال يعمل نفس الأسلوب اللي حصل في الجنة في تلك الأيام لذلك يا إخوة نجد أنفسنا بواسطة شك إبليس أمام مفترق طرق دائما إما أن نسير في خط إبليس في الشك في حقائق الله وإما أن نسير في طريق آخر طريق الطاعة لله والولاء لله فإبليس دائما يغرس في الناس هذه الشكوك ويضعهم في مفترق الطرق وعلينا أن نختار الطريق الأسلم نسير مع الله ونرفض إبليس بعد هاي الشكوك اللي غرسها إبليس التفتت حواء إلى الشجرة وحست بالإغراء وقطعت من الشجرة وأكلت وأعطت زوجها فاختارت الطريق الغلط وبالتالي سقط آدم وحواء في الخطية لما سقطوا بالخطية حسوا ب حتى في جسدهم صار يشوفوا في عيب ولذلك اختبأوا لأنهم حسوا أنهم عريانين واختبأوا والله نادى آدم أين أنت بهذا بيكون آدم وحواء انفصلا عن الله لما بنادي الله آدم أين أنت بمعنى أنت كنت معي كنت عايش معي وين أنت لماذا اختفيت لأنه صار انفصال بين الإنسان وبين الله فالآن انفصلا عن الله آه، آدم وحواء كانوا كاملين الله قدوس فكمالهم مع قداسة الله كان تمام كان انسجام تام ولكن الخطية الآن صارت فاصلة بين آدم وحواء وبين الله عشان هيك الكتاب بيقول في سفر أشعية بيقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم فالخطية تفصل الإنسان عن الله أنا أستغرب عن الناس اللي بيصوموا بيصلوا بيقوموا بواجبات دينية وطقوس دينية وبيفتكروا أنه الله قابل في صلاتهم بينما الخطية في قلوبهم في الواقع في غمامة سوداء بينهم وبين الله لازم يتصالحوا مع الله أولا حتى تكون صلاتهم مقبولة لدى الله هذه هي الخطية تعرف أبو سمير يمكن هاي أول مرة في حياتي آه، بفهم الخطية بصورتها الحقيقية يعني صرت عندي فكرة وتصور عن الخطية شو يعني خطية لأول مرة في حياتي نعم الكتاب المقدس يوضح تماما معنى الخطية الخطية هي فاصل بين الإنسان وبين الله كل ذرية آدم الآن فصلت عن الله ولا يمكن أن تعود أن يعود الأفراد إلى للمصالحة مع الله إلا عن طريق آه، الدم فأنتم الآن سمعتم كثير عن الخطية وعن صورة الخطية وماذا عملت في الإنسان والخطية إلها نتيجة خلونا نشوف شو نتيجة الخطية تفضلوا ليه احنا اجينا لهذا المكان المقبرة؟ آه هذا المكان هو آه مقبرة ويذكرنا بالموت وأنت أينما ذهبت لابد أن ترى قبور منتشرة في كل مكان الموت حل بالإنسان بسبب سقوط آدم بالخطية وسقوط آدم بالخطية جلب إله ولنسله من بعده الموت ولذلك المقابر موجودة في كل مكان وجئنا لهنا لنستذكر ماذا حل بالإنسان الإنسان لما الله خلقه خلقه عشان يعيش أيام وسنين طويلة بدون موت لكن بالتالي وقع في شبكة الموت بسبب عصيانه والإنجيل يقول أجرة الخطية موت الله قال إن أكلت من هذه الشجرة موتا تموت فهو أكل وخالف وصية الله والله قدوس يكره الخطية ولا بد من جزاء لأن الله عادل فسقط الإنسان بالخطية وأخذ جزاؤه بالموت طب محبة الله إنه وين راحت؟ محبة الله موجودة راح نتكلم عنها في آه، جلسة أخرى آه، إنما الآن أستذكر آه، قول الشاعر العربي هنا قال وكل امرئ وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول تفضلوا نجلس شكرا آدم وحواء لما سقطوا بالخطية آدم وحواء كانوا هم القالب الأساسي اللي بالتالي أنتج ذرية بني آدم فالقالب لما كان صار أعوج صار في شيء من التلف راح يسبب لكل من يدخل هذا القالب أو يخرج منه راح يكون آه، أعوج فالخطية لذلك توارثتها توارثتها الأجيال كلها فيما بعد آه سقوط آدم وحواء في الخطية سبب آه ثلاث أنواع من الموت الله قال إن أكلتما من هذه الشجرة موتا تموتاه الموت الأول كان الموت الروحي الموت الروحي بيعني الانفصال عن الله لاحظ لما آه سقط آدم وحواء في الخطية الله نادى آدم أين أنت؟ بمعنى انت بعيد عني في الماضي كنا مع بعض كنا كنا اصحاب كنت قريب مني كنت تتحدث معي اتحدث معك لكن الان انت بعيد عني الله عارف وين هو لكن بيعني انه الله آه، بيعني في في هذا ادم اين انت بيعني انت بعيد عني شو اللي ابعدك عني فهذا انفصال روحي انفصال عن الله فالخاطي مفصول عن الله ربما بيصلي ربما بيقوم ببعض الطقوس الدينية بيقوم بواجبات دينية لكن في الواقع ما فيش علاقة بين الإنسان الخاطي اللي في قلبه الإثم ما فيش علاقة بينه وبين الله فهو مفصول روحيا عن الله أما الموت الثاني فهو الموت الجسدي الآن نحن في مقبرة وفي كل مدينة في العالم أو كل قرية صغيرة أو كبيرة لابد أن يكون بجوارها مدينة الأموات المقبرة كل البشر لازم يموتوا بعيشوا سنة سنتين عشرين مية مية عشرين مية أربعين سنة ربما البعض لكن بالتالي لازم أن يرد إلى القبر إلى الموت وهناك بيت الشعر اللي قلناه مرة وكل امرئ وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول محمول نعم آه الموت الثالث هو الموت الأبدي وهو الانفصال الكلي عن الحياة هم في في جهنم بيكونوا أحياء لكن أحياء في عذاب فهذا العذاب اسمه الموت الأبدي موت دائم أبدي انفصال دائم على يعيشوا في ظلام وفي عذاب دائم كل هذا لأن الله قدوس ولما نخالف آه، قدسية الله ونخالف آه، وصيته نحن بالتالي نجلب لأنفسنا العذاب والهلاك والدمار الآن رح ناخذكم إلى مشهد آخر الإصحاح الثالث في سفر تكوين يا أحباء بنسميه سفر آه، السقوط اللي هو سفر الكارثة المصيبة اللي حلت في البشرية فالله وضع آه، شجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة وأوصى آدم حتى يعمل حدود للحرية اللي أعطاها لآدم يختبر طاعته أنه يوقف عند حد معين وقال له ما تأكل من, من هاي الشجرة إن أكلت منها موتا تموت لكن آدم تمادى هو وزوجة حواء وأكلوا من الشجرة وبالتالي سقطوا وحلت اللعنات في الأرض وفي آدم وفي حواء وفي البشرية في نسل آدم كله آه، على مدى التاريخ حتى هذا اليوم احنا كنا في المقبرة وشفنا آه، مصير الإنسان آخر ما فيه أنه يرجع إلى إلى التراب فلاحظوا معي في الإصحاح الثالث من سفر التكوين آه، ابتدأ الخراب في آدم وحواء اختبأ بيقول الكتاب لما بعد السقوط رأسا خافوا واختبأوا وراء الشجر كانوا صحبة مع الله كانوا رفق كانوا مع الله عادي حب وانسجام وشراكة لكن الآن اختفوا اختفوا لأنه عملوا خطية والله نادى آدم أين أنت وبتعرفوا آه، باقي القصة فكمان آه، شافوا حالهم عريانين ما كانوش اول يشعروا بال بالخجل بالخجل لكن اه اه صار الان وبعدين مش بس هيك حتى نفسيه الانسان كلها اصبحت معقده المشاكل النفسيه مشاكل الاجرام القتل الدمار الكراهيه آه، السرقه السلب الـ كل هاي الامور حصلت نتيجه سقوط الانسان اخلاقه خربت نفسيته اضطربت آه، أصبح إنسان مشوش وبالتالي ربنا قال لي آه، قال لها آه، بالآلام تحبلين وتلدين أبناء وأيضا قال لآدم قال له ملعونة الأرض بسببك بعرق وجهك تأكل خبزا مشكلة السقوط سببت كارثة للبشرية وكارثة للأرض آه، الارض لعنت والانسان لعن الارض لعنت قال له آه، شوكا وحسكا تنبت لك ملعونه الارض بسببك وشوكا وحسكا تنبت لك والان يعني الارض آه، فعلا في بتشوف يعني شوف الاراضي الجرداء اللي موجوده حوالينا الصحاري تخيلوا الصحاري الهائل اللي موجوده في العالم اللي هي ارض ميته ثم الأوبئة الزراعية اللي بتصير الحشرات اللي بتتكاثر في الأرض آه، هذه هذه الأرض كانت في منتهى الكمال قبل السقوط ولكن لما حلت اللعنة آه، صار في خراب في في الأرض أبو سمير بتقصد أنه الأرض كلها ملعونة من هذاك الوقت من آه، بسبب خطية آدم نعم. وحواء بسبب خطية آدم حلت اللعنة في الأرض صار. ومش بس بالأرض حتى في الإنسان الإنسان أيضا لعن قال له بتع... بعرق جبينك تأكل خبزا ويعني الإنسان أصبح يعني أول كان كل شيء مريح له جنة مزروعة له كل شيء في خدمته كل شيء متوفر فلما سقط الإنسان اختبأ آدم وحواء خوف ورعب وخجل لأنهم عريانين والآن بتشوف اللعنة في الأرض واضحة في البشرية الحروب القتل الزنا المشاكل الكثير اللي الارهاب الامراض اللي عم بتحل سرطان يعني هلا ابو سمير آه، الحية استطاعت انها تخدع ادم وانتهى كل الموضوع لا آه، اخ صالح الحي نفسه كمان آه، لاحظ شو بيقول لها الرب في في نفس الإصحاح فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها يعني الحية كمان أخذت جزء أخذت من العقاب جزاءها الأرض لعنت الإنسان لعن تعقدت حياته مشاكله كثيرة آه، الحية أيضا أخذت نصيبها من من اللعنة فكارثة حلت في الكرة الأرضية يعني هلا هيك يعني ضاعت علينا هلا بعد كل هذا الحكي يعني بسبب خطية آدم احنا الآن بتدمر ما في حل ما في أمل ما في أي لا لا لا لا, لا, لا أبدا محبة الله ما زالت موجودة فالله لذلك الله رتب في لحظة السقوط على طول الله دبر خطة للخلاص لما قال للحي وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها بتحدث عن ابن المرأة بيقول هو يسحق رأسك ابن المرأة يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وهذا بتحدث فيه عن المسيح المسيح ابن مريم العذراء ابن المرأة اللي هي مريم العذراء المباركة آه، وعد أول وعد بأن المسيح سيأتي ليسحق رأس الحية والحية ستسحق عقبه أي الحية ستسحق جسده واللي انسحق على الصليب والمسيح سحق لما صلب على الصليب سحق رأس الشيطان اللي هي الحية حية تمثل الشيطان سحق رأسها بأن أدى الفداء للبشرية فإبليس أصبح مغلوب لأن المسيح أدى الثمن لخلاص البشرية الحمد لله أنه كان في جزء من حل ما انتهت فقط بالله نعم نعم محبة الله لا يمكن أن تنتهي بدي اذكر الشباب ان ادم وحواء آه، لما خالفوا وصيه الله ما عملوش اكثر من خطيه واحده خالفوا فيها القضيه ما كانتش آه، الاكل من الشجره بقدر ما هي مخالفة لوصية الله طبعا هيك يا ابو سمير آه، خلص يعني راحت علينا ما في شيء ممكن احنا نعالج فيه الوضع الأعمال الصالحة ممكن الواحد يصوم يعطي الفقراء يصلي ما في أي مجال في هاي الأعمال الصالحة الجيدة اللي بتخدم الناس الأعمال الصالحة جيدة وضرورية لكن لا تخلص الذي يخلص الإنسان ويعيد العلاقة بين الإنسان وبين الله هي خطة الله وخطة الله مكتوب عنها في الكتاب المقدس في سفر روميا في العهد الجديد بيقول في أصحاح خمسة عدد 12 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع ويقول في الأصحاح السادس نهاية الإصحاح لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا عن طريق المسيح الفداء الذي قدمه المسيح تكون الحياة الأبدية للإنسان بيتصالح مع الله وتعود الشركة بين الإنسان وبين الله ذكرت الآن شيء في سفر التكوين أصحاح ثلاث في آخره بيقول آه كيف الله طرد آدم وحواء بيقول فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيف ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة يعني لما الله طرد آدم وحواء على البوابة الجنة آه، كان في سيف بلهيب نار ممنوع يدخل لجوا وهو خاطي إلا ما السيف يقتله ولذلك جاء المسيح واجتاز هذا الباب ليفتح لنا الطريق والسيف نزل في المسيح على الصليب حتى نحن نجتاز بعده وندخل نتصالح مع الله في الجنة عن طريق فدى المسيح اللي قدمه رفع أبو سمير الحمد لله على هذا الخبر الرائع أنه في طريق وهي الطريق ممتازة أنه ممكن نسلكها أنا آه، نشكر الله على فكرة آه، أنا ذكرت لكم أنه في سيف الله وضع سيف على باب الجنة آه، هذا لا يعني أنه ممنوع حد يدخل إنما الذي يدخل يجب أن يدخل عن طريق فدى المسيح الخطة اللي الله جهزها لخلاص الإنسان والمصالحة معه وربط العلاقة من جديد بين الإنسان وبين الله بيدخل إلى الجنة ويتمتع بأمجاد الله على كل حال هذا الموضوع رح نتحدث عنه في جلسة قادمة بمشيئة الله إن شاء الله إن شاء الله